ずわる駆け押しを願いをチップになんか顎しゃくるとダブルリエワを似てるな怖え <laughs> なしゃくったリエは怖えな <laughs> リエをしゃくらせるとは大したもんですよバラカワえー、毎回召喚される かけて勝負をしていきます、はい、チップが増えれば増えるほど後々ご褒美として還元されるそうですはい、え以前やっていたコーナーのポイントがチップになり、はい、現在2勝2敗1引き分けで残り10枚うん、片手分だけです1回30枚ぐらいまで行ったんですよねいいねはいベッドベッドでもでも今日は3枚ぐらいにしますあれ <laughs> 行こうぜドカンと行こうぜチョコマイ うわー怖いなはい、えー、じゃあ今日勝負するお便りを紹介しますね、はい、えー、永遠の17歳集会中さんからいただきました、はい、ありがとうございますえみはしさんべあみさんこんばんはこんばんは今回ゲストで新井さとみさんが来られるということで、はい、ベアトリスの本にちなんだゲームを考えてみました題して本のページ数当てゲームはい こちらはですね、はい、まず本を用意して、まあ私たちの場合辞書がねここにありますので、はい、辞書ござる。辞書を用意して閉じたままにします。はい、閉じる。で、うん、0から9までの数字一つと、うんうん、ページの左か右を宣言。します。はい。で、閉じていた本をバッと開いて、ページのその左右と、ページ数の、あの、下一桁が、はい、宣言した数字と合っていれば勝利です。 も一桁ねはいオッケー。そう左と右で数字違いますから違います、ちゃんとどっちか宣言してはいうん、というわけでまあいいですよ、ゲストさんなのでみっこさんお先にどうぞみっこさんえはい <laughs> ページは辞書の上の方に書いてあるんでねあのじゃあ数字をご指定くださいませえー、数字は3 右か左か Of course right right 右で三お願いしますはいはいあやパス六。よしじゃあ次は高橋の番ですふふふんじゃあ私は もそもそもこの本が奇数がどっちと奇数がえもうそもそもあれまあいっか左でやってみようかなちょっとね、うん、いきますレッゴー <laughs> ゼロかゼロでした左が偶数ってことかちょっと分かってきたぞえー、っと右が奇数ってことだ右が奇数です私逆よしはい数字は さん右か左かオフコースレフ e Left 行くぜいやさあいっちこれもこれはよしじゃあ私も右で3やったるぞどりゃ !5! 5! 出ない出ない算定終わんようんもうラスト一周これで出なかったら引き分けですってよっしゃみっこさん <laughs> よし右ですねレフトレフト嘘レフトサイド逆なの私レフトサイド逆なのあはんいくでオッケーはっ 一。嘘でしょ。ゼロ。三。あ、待って。三。そうか単数的にはケーなんですね、はい、これは待って持ってるから私右で三で奇数だもんな、うん、うん、右三いきますバイ7 <laughs> が出ませんでした <laughs> <laughs> こんな感じでリスナーの皆さんからは対決案を募集したいと思いますいいねこれね楽しかったですこれ学校でできるね辞書 <laughs> は正しく使いましょう、うん、以上ロスワールかけをしよう願いをチップにのコーナーでした